электр тогу электролит эритмеси аркылуу өткөндө электролиттин курамына кирген зат жана анын бөлүнүп чыккандары электроддорго өтөт тажрыйба жүзүндө текшерип көрөлү ал үчүн эки көмүр электрод алып жездин хлоридинин эритмесине салабыз электродду турактуу чыңалуу булагы менен лампочкага кошобуз лампочка бул учурда чынжырда электр тогу бар же жок экенин көрсөтүп турган көрсөткүч болуп эсептелет электролиз процесси жүрүп жаткан мезгилде электроддордо эмне болуп жатканын карап көрөлү электр тогу электролит эритмеси аркылуу өткөндө электролиттин курамына кирген зат жана анын бөлүнүп чыккандары электроддорго өтөт бул процессти толук карап көрөлү ал үчүн жез сульфатынын эритмесине эки электрод салабыз электролиттик диссоциация кубулушунун негизинде туздун молекулалары сырткы талаасынын таасири жок кезде баш аламан кыймылда болгон жездин оң ионуна жана кислотанын калдык терс ионуна ажырайт сырткы электр талаасын түзгөндөн кийин катиондор жездин оң иондору терс электродко карата ырааттуу кыймылда боло башташат бул электроддун жанында калыбына келтирүүчү реакциялар жүрөт оң ион эки электрон кошуп оң электроддо орун алган жездин атомуна айланат ушул сыяктуу процесс терс электроддордо да орун алат терс заряддалган иондор эки электрон берип кычкылдануу реакциясы өтүп электроддо газдын көбүкчөлөрү пайда болот чындыгында аноддо газдын бөлүнүп чыгышы даана көрсөтүлүп турат электролиз процесси бүткөндөн кийин көмүр электроддо кызгылт жездин пайда болгонун көрүп турабыз ошол себептен электролиз техникада таза металлды алууда нерсенин бетин металл катмары менен жабууда гальваностегия рельефтүү беттерден калыптарды алуу гальванопластикада кеңири колдонулат